Journaliste. Maladie incurable en général sauf la mort. Nalobi boye nakuta mutu na dekete. wasalamo zamba salongolu lokola maladie oyo tozobenge ya cancer cancer du col interne eza maladie incurable mosala nyonso tout il faut témoignage soki eza soki eza te eza lokuta tala bandeko ya kapo ya ntokaostos olia bandeko ss epuis botala mpe lisusu bandeko oyo mpe lisusu ya cancer totemaki cancer cancer nyonso tu eza na traitement tala mama moswana ayaki problème etali ya altrose eza basali grâce estoma eza maladi incurable ilsa gastrite eza maladi incurable yango nde nayebisaka bato balanga boye drépanocytose ou bien anémie ss eza maladi incurable epuis colopathie eza maladi incurable epuis euh, oyo tozobenga mpe lisusu psoriasis eza maladie incurable epuis oyo tozobenga altrose mikuwa ezoliamba eza maladie incurable ndeko na ngai yango nde nayebisaka bana babele tambola suka sukisa nga eza traitement curatif olie ya kozwa calma nete bandeko ya hernie discale miyome hepatite b tout type des hépatites hepatite b hepatite c hepatite a mais bocontacte maison ndeko oyo ayebi aza na komitele ya bafaiblesse e wana eza babiloko tobengaka fimbo shikote eza babiloko ya mike mike benganga ndeko na ngai Nalobi boye ba diabetique bobenga maison zala na tembe bayebisi yo ke Jésus asekwe loba ke eza lokuta soki bayebisi yo ke Jésus asekwe il faut otya misapi na kati ya cicatrice il faut otya misapi sele apudi wa salomo zamba salongolo zamba na nguya ndeko na ngai oyo akola na grand maison atake kabote basalamo tya tembe lobaki eza message ya lokuta message force mpo ya biso eza kaka moko bandeko batambola oza na mwana oyo aza na prometele ya menizite oza na ndeko aza na prometele ya timer cerebral kansere ya motu epuis euh, nani euh, cancer du colon oyo ya mitiopo bengi biso cancer du sang euh, cancer des eaux cancer des seins tout type de tumeur ntango okoyoka bongo ondima te insuffisance renale lokola bandeko na bino il faut témoignage ezala okotika riche epesi biso manu ba témoignage merci Kombo na nga Afumba Djaba, nayaki awa na condition ya rien, nayokaki sango na television que docteur azo sala makambu nionso ya bien, nayaki na rien de cote ya kokangama, bloque. Ya solo maman? Eh, ya solo, sikoyo nayoki na moment oyo navandi awa naza bien, naza na kimia, esika nionso ezalaki kokanga nga, mais ndenge esalaki cote ya ba foie nionso, bisika nionso na. Azoyoka lisusu te. Akokaki ya kotelema te, ya kotambola te, komema kilo te, kotombola ata bidon ya 5 litre te. Ya solo mama. Nakoki te et puis nazotoka na heure nionso, heure nionso nazalaki ya kotoka. Lelo tango nakomi awa, nameli kisi ya docteur, nayoki bien, nayoki bien, nazomema bidon, nazotombola, nazolita bilamba, makambo nionso nazo. Na sali pas meme deux semaines oyo guerison wana ekoti na kati ya nzoto na ngai. Maman est ce que masolo ozo beta eza solo to ezali kaka pasi na libumu oye koloba ke eza makambo ya kala? Pasi na libumu te. Oyebi ke oyebi ndenge nini ezalaki kala? Na kendaki echographie na cite verte ba yebisi nga ba lobi deux rein eza bloque. Ya solo maman? Eeh. Sikoyo maman Nga kombo nanga maman Mabunda Malemisa nazalaki na malade ya cancer sikoyo na hopital kuna bakoki yango te papa kabe ayambi nga abandi kopesa nga kisi sikoyo antuka kimia ekoti bakota na kati ya liboma na kati ya matrice etungisi obongo banda combien de jours ina nde moto ekokaki te ya solo sikoyo esalaka yo ndenge nini soki ezosala mpasi chaleur na kati mpona osentir mpasi motema moto banda nayaki pa docteur kabe antuka mwa kime moti ya solo mama Kimia ekoti na ndeni mama zala clair to yeba nini esalemeli yo awa pa docteur Kabe. Na moto wana na bande omona na mona mo lisusu te. Kolia pe na bande olia na bien te mais sikoyo na komi donc posta na lia kaka. Donc nazalaki neti moto akokufa mais sikoyo en tout cas nga moko mpenza ndenge nazo sentir que ça va. Lelo ni miso awa mama mama azalaki grave. Voilà. Azali na tobebisi mpe bambongo me esimbi te me vraiment tosene kaka tito yo olanda docteur kabe televizio tomona nde bato baotemoigne docteur kabe boyeboye tobi atokoma ah, nano sante nde ezalaki nando otambola bien te koma otambola bien tomata transport na kuna na ndako touti nini oyo lemba ti awa dai mama atamboli bien azosenye su te azolia pe bien sante ne pe kozonga normal kombo na ngai kabete ngai ka hopital moto ebandaki koderange nga makasi moto wana ezwi ntango ebele moto ezwi ntango ebele toloba ba 20 a ba 25 a moto ederange nga mingi na motema na tension nazalaki te nteme ntango nayaki nazuka kisi na meli Ya solo elimi ngai awa na talaki na television na moni Docteur Kabuya asali publicite pona maladie oyo ya trouble mental ngai naza na mwana na ngai abeli trouble mental depuis 14 ans sikoyo ndenge aza boye aza na 34 ans mais na ye na moni kaka Docteur Kabuya na television na yoki ngai na yoki mbala moko na miyeli ngai moko ti epa Docteur Kabuya na kabambara awa Heure na ye na vivre yango na ye kaka traitement na ye na moni mwana ngai azo normal ba vitre na ngai nyonso eza ya kopasuka na bandi scotch ba vitre ya ba ya ba fenetre ya ndako eza ya kopasuka na bandi scotch mais sikoyo kaka ndenge na yaki mpona docteur kabeda azalaki na kondima lokola na moni abimi na television na ndeko Mikolo nionso abimaka alobaka ba malade mususu mais alobaka trouble mental te alobaka ba epilepsie na misusu lelo na yoki makambo ya trouble mental te naye na vivre nga nga moko aza bien aza calme soki oye okuta ye forme na ye forme ndenge azala kokola oyo na ye ndenge eza lokuta te papa mwana liboma depuis 14 ans lelo aza na 32 ans na tamboli ti na kayende deux fois Ya solo. 2013 nakendaki Inde. Eh. 2014 nakendaki Inde. Inde. Amelaka kisi mikolo nyonso mikolo nyonso. Mais azopasola biloko calme eza te. Pas de tel kabe nani nakokisi ye mwa pe te. Ye mwa nani akoki te. Eza ya solo nazokosa te. Ngai naza mama nasambelaka naakosa te. Parce que- Baoyo baza na bana bazobela maladi ya mwana na ngai nazobeta eseki pole ya mwana na ngai. Bazala na kondima ya Nzambe baya miracle ya Nzambe ezosala. pasi makasi so natamboli loka tuma donc motema mna pasi na loko otambola bini sali bongo presque na sante ba une année tikala kozwa batraitement kote ebele me namona changement eloko esalami ngai na santi nanu bavertige oyo banda osala ngai liboso esala ngai lisusu bongo te Na sentir mpe na komota mwa mwa trache mwa na longo trache mwa molai na sentir mpe makolo ekoni makasi mpo na liboso na no sentir makolo kolemba nzoto kolemba na meli kaka bongo na deux semaines deux semaines kaka deux semaines apamba okozala kopele na docteur kabe te balobi aza na mbongo ebele akabaka na ye ye azalaka nini eh, poche pete jamais nasali eloko wana bade apesaka mbongo mpo bato bapesaka jamais docteur kabe apesaka mbongo Docteur Kabe, omonani oza jeune, oza jeune ozo débrouiller. Même si on kozala au lieu na yo talaka via et le côté Docteur Kabe a pesi le côté maman na ko témoigner pour ani ou na zalé na ngo kati na ngai nde nabanda kosentir na nde sikoyo nde nakomi na performance na sentir na changement eza makasi yango nayo félicité nazosenga nzambe asunga docteur kabe mpo azo bikisa na batu mpo nga natambolaki ba hopital ebele me nazwaki solution te ya solo ya sikoyo ndeko message okopesa na bandeko ebele oyo mpe bazali na meme problème kotambola mpasi kotambola mpema mokuse akoka te makolo mpasi message okopesa na baye oyo nyonso bazali kolanda yo na minute oyo message oyo nga na kopesa bandeko bandeko baya Ba mona experience docteur kabe aza nango po docteur kabe azo bikisa batu azo guerir neti nga moko na sentir ti suka pe na kozonga na performance koleka plus plus bandeko baya bameka pe lokola ngai neti natambolaki pe na vie sollicita te mais pa docteur kabe napesi nzambe ne grace abakiseli ka mayele wana sava ndeko merci mingi Vraiment, bouti kolanda message ya grand maître en tant que maison maison bandeko na ngai ezala oyo le monde entier yona biso eza fiche bomoni bino moko ole bayebisa yo yango nde nayebisaka bato tambola il faut témoignage ezala bolandi ba témoignage bisika na bisika bandeko mosusu bayaki mosika mais eza basala bino grâce semence de plante eza baplante naturelle omeli bakisi ozongi normal obengi biso oye naza na problème etali ya pose nani ya fimbushi kote benganga Emoro eza ba bloka mike mike papa. Nalobi boye ifo na bandela. Tambola bowuti kolanda ba témoignage ndenge esengeli. Bomoni ke no ntango mpe atake eza biso no naza sire na message forte mpo na kodenonse koyebisa bandeko na nga ke maladi ezalaka incurable eloko eza te nalobi maladie incurable en général sauf la mort moto akokufa mokili eza ya nzambe yaka na sekuse message ya lokuta bobeli biso message na biso eza bwa nayebi te ifo bolanda chaine na biso ntango tondima seulement tokakabe nipepon eyebi biso eyebi ke ekozala kitoko temple du roi salomon zamba zamba na nguya benga biso papa nazozela merci